Bedenimizin ve dünyamızın doğası 5 elementten oluşur. Aslında 4 element ama bir de ortada merkez vardır ki yine 5 olur. Kalbimiz ateşiyle bütün bedenimizi ısıtır, sevgiyle, sevinçle ışıldar ve eğer güzel yanarsa da bir kül bırakır. O külüyle toprağı, dalağını, mideni, pankreasını oluşturur. Eğer sağlıklı bir toprak oluştuysa ayağını yere sıkı basarsın, kontrolcülüğü bırakırsın. Ve kıymetli bir toprağın içerisinden kıymetli mineraller, elementler oluşur. Bu oluşan elementlerin aslında akciğerin, kalın bağırsağın, cildindir. Burada eğer otoriteyle, sistemle, doğru kural koymayla barışırsan, hayatını prensiplerle yönetip kolay alıp kolay bırakabiliyorsan bu sefer hayat içinde akarsın. Metal erir ve suya dönüşür. Su akar, ağacı besler, hayatı, dünyayı besler. Bazen ateşi sınırlandırır, bazen de toprağa yön verir. Ve sen eğer ne zaman güzel bir şekilde hayat içinde akıyorsan, sevgiyle ve sevinçle coşarak akan bir nehirsen bu sefer bir taraftan ağaçları, doğayı besler, yemyeşil yapar, an beyan yeni doğumlar meydana getirirsin. Ve en önemlisi hem toprağı beslersin hem ateşi beslersin. Eğer ateşini, sevincini ve neşeni besleyen güzel bir suysan bu sefer hayat senin için yaşanmaya doyuma olmayan çok tatlı ve lezzetli bir dünyaya dönüşür. Ama orada bu suyu donduracak korkuyu, endişeyi koyarsan bu sefer hayat soğur, hisler, duyular, duygular her bir tanesi çalışmaz ve dünyadan isteksiz bir şekilde soğumalar ve kopmalar başlayabilir. Bu sefer yeryüzüne, dünyaya topraklanamaz, ayağını bastığın yeri bilemez ya da tanımaz olabilirsin. Oysa ki kalbine izin verdiğinde kalbin bir daha der ki gel şu dünyayı sevelim ateşimizle yepyeni topraklar, zeminler üretelim. Kalbi iyi çalışanın, sevgiyle çalışanın ince bağırsakları da bu sefer doğru neşeyi üretir. Neşenin içerisine kahkaha vardır, kabul vardır, tatlar ve lezzet vardır. İçimizdeki o çocukluktur. Çocukluğu güzelce kucaklayan, kabul eden bu sefer yetişkinliğe yani toprağa geçer. Ayağını toprağa sağlam basan, köklenen, kökleyen bu sefer hayatın tatlarını pankreasıyla çok iyi alabilecek bir halle bu sefer güzel kan üretir. Dalağında, kemik iliğinde, bir sürü yerlerde ürettiği faydayla bedene hayat can verirken hayatındaki diğer insanlara da sevgi, neşe, üretkenlik katar. Ondan sonra bir daha yine metal başlar. Metal evet babadır, otoritedir, alışveriştir, alma ile vermeyi dengeleyen için nefesi almak ve nefesi bırakmak vardır. Her aldığın nefesi sonuna kadar bırakabiliyorsan, her aldığın nefeste güzel bir bağlantı kurabiliyorsan, hayat senin için her an açan bir çiçek gibidir. Bu sefer alışveriş senin için bir tat ve lezzet olur. Bilirsin ki sevginin dışındaki her türlü alışverişin bir karşılığı vardır. Bazen bir teşekkür, bir şükür, bir selam ya da karşılığında bir ödeme yaparsın. Ama her bir tanesinde alışverişi dengede tutarsın. Bunlarla birlikte hayata cesaretle, coşkuyla akan bir nehir gibi yumuşadığında o metal bir bakarsın ki toprağı da, dünyayı da, hayatı da, bitkileri de, çiçekleri de, başka insanları da besleyen müthiş bir akışın içerisinde o akan sen olursun. Akışta akanda akan olarak buluşan olalım. Hoşçakalın.